Estamos hoy día muy contentos con la cantautora, escritora y cronista Isadorian. En el 2020, bajo el seudónimo de Isadorian, lanza su primera obra musical, El Martillo de las Brujas. Ah, Isadorian, eres terrible, ¿no? Cronista, escritora, poeta. Qué lindo es e-, esa diversidad que, que tú estás planteando. Cuéntanos un poco del Martillo de las Brujas. Ya. El nombre eh, bueno, salió a raíz del Maleus Maleficarum, que fue un manual de hechicería que en el siglo XVII dos dominicos en Europa realizaron para enjuiciar a todas aquellas mujeres que fueran en contra de la norma, que tuvieran autonomía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Entonces, esas mujeres eran vistas como brujas. Y es curioso porque el término bruja se volvió peyorativo ante el hecho de que las mujeres que son autónomas y poderosas fueron vistas como villanas y aliadas de Satanás. Pero la historia viene más antes, ¿no? viene después de la peste negra, a finales del siglo XIV, Europa quedó totalmente diezmada, ¿no? había mucha población, mucha gente. Y las mujeres ejercían un rol activo en oficios de albañilería, agricultura, e-, herbolaria, tenían una vida autónoma. Pero resulta que las élites dicen, no, hemos quedado totalmente desérticos, tenemos que volver a poblar Ellas tienen que volver a dar los hijos. Entonces comienzan a emitir una serie de restricciones, disposiciones, donde les impiden trabajar. Y más bien les dicen vuelvan a la casa, hagan niños, que dupliquen sus familias. Claro, muchas de ellas se van a comenzar a revelar en esta situación. Eso está en el libro de Silvia Federici, por si acaso se llama Calibán y la bruja. Es un libro eh, muy interesante sobre feminismo y sobre historia. Y claro, cuando estas mujeres Muchas de ellas ya teniendo muchos hijos comienzan a practicarse abortos de forma natural, comienzan a buscar una autonomía que vaya más allá de esas órdenes impuestas por el poder, es ahí que las comienzan a iniciar. ¿no? Las comienzan a condenar de y se valen de estos manuales, como el más Maleficaron, que es el más importante, como una excusa, digamos, para considerar a aquellas mujeres libres como aliadas de inframundo. De eso se trata todo el disco, es la <laughs> tema. Correcto porque habla que justamente esa persecución también sigue hasta nuestros días, ¿no? Cuando una mujer es muy poderosa, es vista como alguien peligroso también. Y es desde esta autonomía que trata un poco de ver el mundo de las mujeres, no solamente el rol como víctimas, sino también su capacidad de ser supervivientes en tiempos difíciles. El nombre artístico Isador Yang lo toma de su tatarabuela materna, tu tatarabuela. O sea, ¿la ubicas a tu tatarabuela? Sí, la ubico a la de ella, me mostró foto. Y Isadora, Isadora Araujo. Araujo, ¿Cómo, era ella? Bueno, era una mujer bastante seria. Rompió la regla porque literalmente ella se adió en matrimonio con alguien que no era de su mismo nivel social. Ella trascendió y la familia la desheredó entonces, al ser la primera desheredada, también es una mujer transgresora. Claro, por supuesto. Pero además le pusiste Isadorian, por el modo dorio. Así es, porque algunas canciones están hechas, me encanta ese modo para componer. Mira, el modo dorio es un modo, una escala, en realidad es un modo, ¿no? Que Correcto. Muy especial a partir de la nota re. Y tú compones eh, a partir de ese modo muchas canciones. Muchas canciones, sí. No todas, pero algunas, las mayoría tal vez. Qué lindo, qué lindo poder estar contigo, conocerte, espero que sigas adelante. ¿Estás con algún proyecto ahora, pese a toda la pandemia y todo eso? Por supuesto, estoy preparando canciones, seleccionando para esos siguientes discos. Ya. Y también mi libro de cuentos. Estoy en eso trabajando. Trato de partirme en dos, pero funciona. Estás haciendo un libro de cuentos. Correcto. ¿Ya, ¿Ya los tienes, más o menos? Sí, ya son como unos 10 cuentos. No sé si van a ser para dos libros o para uno, eso estoy viendo, pero con un método más riguroso que antes estoy trabajando. Bueno, pues Isadorian, gracias por haber iluminado este espacio que ya está iluminado. Y vamos a compartir eh, contigo una canción mía. Cuéntame, ¿cómo escogiste tú esta canción? Bueno, yo no estaba muy familiarizada con tu música, pero entré a YouTube. El YouTube es esa maravillosa, ese maravilloso, vamos a poderlo decir, eh, Aleph, donde puedes ver, digamos, el universo de todas las canciones y la discografía de artistas. Y vi varias de tus letras, ¿no? que son sumamente poéticas, son crónicas entre lo cotidiano, entre lo cultural, de nuestra pasenidad. Y encontré donde que era una canción mucho más antigua, ¿no? y que rompía la línea de muchas de tus canciones, que son las más conocidas tal vez, y esta más bien iba por el lado de una balada, una balada rock, una balada sinfónica, pero con mucha emoción, y me gustó la letra de afrontar una ruptura, cómo afrontamos su duelo frente a una pareja, qué le hacemos, ¿no? Sí, Cuando esa persona se ha ido y no tenemos más alternativa que sobrevivir. Entonces, esa idea y más la armonía y la proyección me ha encantado, así que Qué lindo que hayas resucitado una canción que ha cumplido 40 años, wow. porque <clears throat> la canción fue compuesta el año 81, y bueno, antes de que tú nazcas hemos compuesto esta canción. ¿Qué te parece? ¿Ah? Impresionante, o sea, es como que la música a veces permanece dormida, pero sale y tiene una actualidad, porque tiene un sonido muy fresco además. Te lo voy a poner la letrita aquí, nunca hemos ensayado, es la primera vez que nos estamos viendo, sí. pero este, vamos a hacer todo el intento de que salga una linda versión. Además has traído la armónica. Ah, por si acaso. mira, mira, qué bien. Está en do mayor, ¿no? Ahí está tu letrita. ¿Dónde? A ver, meterle desde el inicio con tu armónica para ver un puente. tan sorprendido por tus ojos. ¿Dónde pongo ahora tanto amor pendiente que se lastima tropezando en su ternura? No sé dónde ponerlo, no sé no sé dónde dejarlo, no sé un poco pues, espacio sin voz. pongo ahora tanto amor pendiente? El que nació tan sorprendido por tus ojos ¿Dónde pongo ahora tanto amor pendiente? Que se lastima tropezando en su ternura No sé dónde espacio sin voz en mí. Enterrarlo en un cachorro, atarlo en la pared, fusilarlo frente al sol, matarlo en el mantel, hervirlo con sou.